Hello，大家，我是 Tim，今天呢想要教大家的是 Instagram 的滤镜怎么制作的。因为之前有做过狼人杀，然后 YouTuber，然后厌世语录，然后每天来点负能量，然后质感滤镜这样，然后都 hold 的还蛮不错的好评，所以很多人都敲碗说要怎么到底怎么制作的，所以我今天就想要来教大家一下 IG 滤镜是怎么制作的这样。好，那就让我们开始喽。然后首先呢，大家在那个。 Spark AR 就是它的滤镜制作的那个软体，这样。然后呢，我们新增一个空白的 project。好，一开始呢要先设定，就是你想要公开给谁？假如说，好，我想要用 IG 滤镜嘛，然后就是相机功能，然后 FB 可能我不要，好，那我就只要勾选 Instagram 的 camera 就可以了。 好，然后按档。好，接下来呢就是要汇入素材，那我们就先把素材汇进来，是会用到的素材。我先把它丢进来，就直接拉到 Assets 就好了。好好，接下来呢，在左上角这边按右键，然后 Add Pro，Add Object。 然后点 Canvas，点 Canvas 之后呢，再按右键，然后 Add Object，然后点一个 Rectangle。好，然后呢，大家有看到像左上角有一块嘛？那我们想要做满版的，所以我们就直接点它，然后点 Fill With，然后点就是把它做成满版的，这样就可以了。然后好，这边做完之后呢，然后接下来就是在这个有一个 Materials，然后。 旁边有一个加号，点下去加。好，接下来呢，点击 Camera，然后在右边有一个 Texture Extraction，点加。好，接下来我们把刚才那个有一个 View 这边有一个 Show Path Editor 这边打开。对，然后接下来就会在这边做连接串联这样。好，然后我们第一步骤就先把刚才就是。 我们不是有加一个 texture e x c e p t i o n 吗？就把它拖进来。好，然后接下来滤镜这边，然后滤镜这边要注意的就是，我们这边它有一个 iOS c o n v e r s i o n 这边，就是它有些会有就是相容性的问题或者是曝光的问题，所以我们在这边要注意，要把它填成 n o 就是你只要是有照片或者是就是滤镜之类的东西，就要把它。 填成 no，这样它才不会有相容性问题，不然你版本可能会有相容性很麻烦。好，那接下来呢就把滤镜也是拖进来。接下来呢就是有一个是也会提供给大家就是 face color lots 的点 a r p 的这个拖进来之后，然后最后再点那个我们刚才不是有一个 materials 好，然后在右上角这边有一个 texture。 然后点这个左边有个箭头的地方，点下去。OK，然后接下来呢，从刚才 Camera t e a c h e r 这边连接到 Face Face Color Lots，然后这个连到 Lots 就是你你原本 Lots 的 Lots，然后 Color 连到最后的 Materials，这样就会有一个滤镜了。好，那接下来就是字字体的部分，就是要加字。 然后要加下面的按钮。好，如果你想要做多个的话，那我们就在底下这边点右键，然后点 Picker UI。点 Picker UI 之后，就要把你的按钮会进来嘛。那我们刚才是不是有说，就是只要是照片啊，或者是滤镜，需要把它改成那种，不然会有相容性的问题。所以我们这边就改一下，然后尽量都是从零开始。 就是你号码都是从零开始这样，对。好，那接下来我们弄好之后，就把这个符号拖进来。好，然后在这个 picker UI 这边，visible 打勾，然后把刚才的符号依序连进来。好，这样就可以看到下面有两个符号。好，那接下来呢，我们就要制作文字的部分。 文字的地方呢，就在左上角这边，按 a d i t Object，然后按 Canvas，接上 Canvas，然后再重再一次再按 Up，按右键，然后点 2D Text。好，点 2D Text 之后，我们就可以看到左上角这边有那个，然后我们就把它做成满版的。所以，然后我字体想要白色，好，好，那因为它。 字体的话，有些中文是不支持，所以你你要你就需要汇入字体进来。那要注意一点，是因为它就是滤镜，每个滤镜它最最高你汇出去的时候是就上限是四 MB，所以你要注意字体，如果你的字体本身胆很大的话，那可能就会没办法用这样。对，这是要注意一点。那我就拿蒙纳蒙纳粉白黑来做示范。好，那假如说我在 E 这边，我就打成我打像我要字。 胖就胖，不要饿着。好，那这边就是做做完一个字了嘛，对不对？然后我们就点 festival 这边。好，然后呢，接下来再点右键，然后输入英文 equals 的 actual。点进来之后，然后我们要把它连接到刚才我们做的第一个地方，所以我们就把箭头拉进来 first number 这边。 然后串联，好，这样的话，它我们就可以看到这边人脸的部分，就会看到，哎，第一个就有了。然后我们现在要制作第二个，因为第二个还是空白的。好，那我们就再重复刚刚的动作，canvas，然后再加一次 2D text。好，那一样动作就是 fill with，然后字，然后我要白色的。 然后就输入第二个第二个你想要的字，做一点间隔。好，那接下来这样就 OK。然后我们就重复刚刚的动作，点 Visible。 然后再点一次，再新增一个，然后把第一个刚才地方连到，在连之前要注意一下，就是在这边数字要改成一，就是以此类推，就是零一二这样，不然就后面如果这样的话会出现并排的，就是连接在一起状况这样，可以要注做。 好，这样我们就可以看到有两个，我们就做两个，然后就点一的时候，就它它就会出现第一个第一版，然后第二个的话就出现第二版，然后呢，接下来就是很重要一点，就是我们现在已经做好了，然后我们现在要在机器上做测试，才知道可不可行。好，那我们现在就来做测试，那就可以看到在左边这边有一个 test on device，就是要在哪里来做测试。 那我就点 Instagram，好，然后接下来你的 Instagram 它就会跳一个通知出来，就是你可以在你的账号里面做测试，可是它还没有审核，所以就是仅供测试，就让你来看它能不能通顺的用。好，那接下来我们看到 Instagram 之后，点开这个通知，然后按继续，好，然后我们就会看到有这个特效。好，那我们就来。 试试看到外面拍一下喽。接下来我们到门外测试，好了。看一下，有有两个嘛？好，这样就有了。好，那接下来因为我们刚才已经测试已经 OK 了嘛，所以我们就准备上传去 Publish，这样就点击 Publish。 然后按 Publish New Effects，然后接下来点 Upload，等它上传。好，那它接下来就会就是会跳到那个 Meta Spark 的它的上传的页面，因为它还要你你上传之后还要做审核。好，然后我讲说就是面试。 语录二，好，那我就限定特别平台啊，公开，好，然后看一下，然后可以选类别，然后选个自拍，心情、趣味、环境，好，那我选完类别之后，就上传关键字，然后说。 接下来呢，下面就要上传你的示范影片，然后就上传刚刚拍的。好，上传完之后，上上传图像，然后我选择一个 icon，就是。 完之后，呢，它就可以按发布日期，然后就可以按提交了。然后它就会上传完之后，它就会做审核，然后审核过它就会直接上架这样，然后就可以用了这样。对，然后啊，顺便跟大家讲一下，就是你如果要使用这个滤镜的话要怎么样，就是切小一刀这样，就可以到 Instagram，然后找到我的 IG，然后呢就是它第三格这边，就是它是这个是 shirts 吧，然后第三格是就是它这边。 然后，如果审核过，的它就显示在这边这样。对，然后就点，叫我先以这个验尸语录一来做示范，你就可以储存，然后试试试看，然后就可以使用了。好，那这一次我就会把就是需要的东西把它放在就底下资有资讯栏，有会我会放连接，然后里面我会把就会需要用的东西，然后。 分享给大家这样，然后大家就可以省一道工序。然后如果有问题的话，可以在底下留言跟我分享，或是跟我说：“哎，你遇到什么问题？”那如果会的话，我就尽力帮大家解答这样。好，那如果喜欢这支影片的话，别忘了按赞、订阅、分享。那我们就下次影片见了，拜拜。